саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз жетінші сынып физикасы тақырып ендіктің тепе теңдік шарттарын анықтау номер тоғызыншы зертханалық жұмыс жетінші сыныпқа арналған яғни жұмыстың мақсаты жалпы жұмыстың мақсаты күш моменттерін ережесін дұрыстап яғни ендіктерін пайдаланып иә эксперимент жасап көру ал құрал жабдықтарымыз штативке орнатылған ендік жүктер жиынтығы және ә, масштабты сызғыш және динамометр керек болады екен енді бізде қазіргі таңда қашықтықтан оқытуға байланысты біз бұл құралдарды қолдана алмаймыз бірақ біз сіздермен виртуал түрде жасап көрсетеміз жалпы бірінші тапсырмамыз не дейді екі күштің әрекетіндегі ендіктің тепе теңдік шарттарын тексеру яғни бізде мына жерде көріп тұрғанымыздай мына беттегі күшіміз мына беттегі бір күшпен теңесті қалай теңескендігін біз ашып көрсетуіміз керек иә демек біз осы зертханалық жұмысты сіздермен виртуал түрде орындаймыз ол үшін мына бір кесте бар осы кестені сызып иә ә, сол жағы оң жағы түсірілген күштерді анықтайтын боламыз осы кестені сызып қойыңыздар және де біз осы сілтемені видеоның астына қалдырамыз кіріп өздеріңіз орындап көрсеңіздер болады виртуал зертханалық жұмыс ретінде ал ол кезде сіздер экранда осындай шығады білімленд яғни онлайн мектепте осындай бізде ә, виртуалды зертханалық бар соған кіріп өздеріңіз орындап көрсеңіздер болады екі бірінші жағдай кіріспе екінші жағдай тепе теңдік зертханасы және үшінші ойын ретінде қарастырылған жақсы біз соған оралайық кеттік сонымен көріп тұрсыздар осындай экран ашылды бізде кіріспе міне бүйтіп белгілеп көрсеңіздер болады қайсысын көресіздер өздеріңіз білесіздер мысалы біз бірінші көрейік бір рет бастық экран ашылды кірдік иә қараңыздар енді бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай бізде бізге керегі мынау мысалы ә, былай анықтап алсаңыздар болады сызғыш ретінде сан ретінде немесе деңгей ретінде қарастырсаңыздар болады жалпы өздеріңізге байланысты қалай қарастырасыздар соны өздеріңіз қарастырсаңыздар болады әрине олай болса біз не істейміз қазір орындайық жақсы бірінші болып 5 килограммды біз төртке қоямыз және 5 килограммды мына бетке төртке қоямыз и мынаны қосқан кезде тепе теңдік орнады ал енді біз қайтадан өшіреміз де мынаны не істейміз мына жерге қоямыз бесті мына жерге қоямыз дұрыс па ал мына төртте тұра берсін өшіріп көрейік та. қараңыздар мына жақ басып кетті иә яғни тепе теңдік орнамады деген сөз дұрыс па қайтадан реттейміз біз былай істейік мынаны мен сегізге қоямын мынаны мен беске ке қоямын ал мына жақта он килограмм дегенді нешеге жетіге қойып көрейін сол кезде тепе теңдік орнай ма екен қосып көрейік кәні тепе теңдік орнамады иә жақсы енді біз не істейміз қайтадан реттейміз мынаны мен алтыға қояйын мынау жетіде тұра берсін енді көрейікші көрдіңіздер ма тепе теңдік орнатын неге мысалы мына бетте мынау сегізде мына бетте алтыда тұр дәл центріне қойған кезде бұл жетіге орналасады мысалы жеті мынаған он ньютон түсті ма он мына жаққа он он он он он он болып кетеді барлығына он болады мынау бес барлығында бес болды мысалы қарайық бес бес бес барлық мына беттің қосындысы мына беттің қосындысына тең болады деген сөз жылжыта берсек болады мысалы қарайық былай жылжытып көрейік енді ә, біз мына екіге қоямыз енді қосып көрейік иә мына жақ басып кетті иә демек біз не істейміз бұны біз былай істеп көрейік екі болса мына екеуін де төртке қояйық екеуін де төртке қояйық міне қараңыздар енді көрейікші кәні аха болмайды екен иә жақсы олай болса қайтадан реттейміз біз істеп көрейік аха тағы болмайды екен яғни бізде осылай қарастыруға болады екен тепе тең орнама иә енді қараңыздар біз мына біреуін алып тастаймыз алып қойдық енді мына екіге қойдық мына төртке қойдық енді көрейікші кішкене тепе тең орнады өйткені мына жерге бес ньютон мына жағын бес ньютон мынаған бес мынаған бес яғни бестен екі көбейтеміз төртке көбейтсек неше болады жиырма болады мына бет мына беті он бірге он түседі екеуін қосылса жиырма теңесті деген сөз түсіндіріп алдық па немесе қараңыздар мынаны мен бірге қоямын мынаны мен екіге қоямын сол кезде теңеседі теңесті ал енді қараңыздар мынаны төртке қойсам бұл не болып кетеді уже басып кетеді деген сөз түсіндіре алдық па яғни енді мынаны бір былай қарастырып көрейік мысалы мына бетке жиырма килограммды мына жерге қойдық мына бетке он килограмм қоямыз теңесе ме екен теңеспейді иә ал енді мына жиырма килограммды мен мына жаққа қоямын мынаны он килограмм мына жаққа жылжытамын санмен қарастырайық сол кезде түсіндірек болады сіздерге иә. мен санға екіге қойдым мынаны төртке қоюым керек қой сол кезде теңеседі өйткені мына жаққа төртті төртке көбейтсем оны төртке көбейтсем қырық мына екеуін қосыңыз қырыққа тең теңесті деген сөз иә осылай қарастыра берсек болады екен әрине ал енді біз үшінші жағдайды қарастырып көрейік міне қараңыздар мысалы мынандай бір бірінші деңгейлік бар екен иә міне бес килограмм мына жерде тұр бес килограмм қай жерге қоямын мен дәл мына жерге қойсам бола ма тексеріп көрейік о болмайды екен көрдік па қайтадан орнатамыз бұл меніңше мына жерде тұру керек бұл үшін иә дұрыс па тексеріп көрейік о міне дұрыс өздеріңіз орнап осылай жасап көрсеңіздер болады. жақсы келесі енді қараңыздар мына жерде тұр <coughs> бізде центр қай жаққа жылжу керек иә мысалы осы жерде жасап көрейік мысалы бізде мына бір реттеп көрейік иә теңесе ме екен теңеспей ме екен иә? болмайды дейді мына жақта мынауын көреміз тексеріп иә вот дұрыс осылай жасай беруге болады деген сөз сонымен ә, біздің бүгінгі зертханалық жұмысымыз қаншалықты ә, тиімді болды не үйрендік не білдік соны қорытынды ретінде жазамыз және ұстаздарыңа жібереміз жақсы келесі сабақта жолыққанша сау болыңыз